Saluto on cara e kai, benvenon al mia nova episodio. Mi estas exter la Enireo de la Trope Museum, do la Museo pri la Popolo, mi pensas. Kai ja esperebl e citu nidiru antau gustumado de la printempo restos. Mi ne scias. Do intertempe ni cun meditas, do restu cun ni por cun mediti cun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova zamenhofa medito. Hodie mi volas legi el Tiron e la gazetta articolo qui un ancora mine usis por cum mediti anta hodie qui est titolo estas fundamenta verco kai mi legos el pagio cent sepdec hoc granda vortaro germana esperanta forigos ciuin nestioin duboin, cae chanceligioin, cae donos al ciui, ec al la lernantoi comenzantai, la eblon facile esprimi, en nia lingvo, ciun sian penson. Crom tio, vercit en lingvo, ciu havas comprenantoin, en ciui landoi de la mondo, gidonos al ciui nazioi la eblon crei al simem, granda in vortaroin en siai proprae lingvoi. Estus eble pli bone, si mi electus la lingvon Franzan au Anglan, ciel pli vastigita in en la mondo. Mi devi tamen electi la lingvon Germanan, char, por la plei granda parto de niai nunai amicoi, la lingvo Germana estas pli opportuna, o la lingvo Franza au Angla. quiom grade changigis la lingvo peisagio de Europo, ella iaroi en quiui Zamenhof vercis citiuin linioin, rande de la fino de la decnaua iercento. Tiam la germana estis grava cultur lingvo de la tuta centra cae orienta Europo, el quiu venis la pli granda parto de la pionirai esperantistoi. Mi volis substrechi tion, char tute evidente al mi, clare esperanto ja estas lingvo internazia, sed gi compreneble estas ancau fructo de sia tempo. Do evidente, la russa cae la germana – estis la plei gravae lingvoi de la unua generatio de esperantistoi. Ne ciui fonto lingvoi, do la lingvoi ciuin Zamenhof usis por pretigi la lingvo proiecton esperantan, estas egale gravai tra la tempo. Post la dua mond milito iom post iom la angla igis pli kai pli grava ec en la esperantisma contexto. Do tio ja estas facto, kai se oni volas nei tiun facton, oni simple malfidelas alla vero. Ciu tio signifas che oni devas obei la voioin de la angla por mimi ilin en esperanton, tute ne, mi niam diris tion. Sed oni devas si pri la premo de la pli lingvoi sur esperanto. Char se oni ne conscias pri tio, oni povas tute miscvide priugi la lingva in fenomeno in kiui okazas nun tempe en Esperanto. Dankon pro via atento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.